درود یاران همراه انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست و در خدمت شما این با درس ده از سری درس های چهار هزار لغت اساسی و مهم و پرتکرار و حیاتی در انگلیسی که باید بدون شک هر زبان آموزی به اونها مسلط باشه و بلد باشه که اونها رو در جملات و عبارتهای انگلیسی استفاده بکنه و اونها رو به کار بگیره به همین منظور و بر اساس تحقیقات علمی که بهترین راه یادگیری لغتها یادگیری یک لغت در عبارت و جمله است ما در این سری از درس ها هر لغت رو براش دو تا مثال آوردیم که شما خوب یاد بگیرید پس فراموش نکنید اگر میخواید خوب یاد بگیرید طبق روش همراه با این کلیپ و این درس و این کلاس آموزشی پیش برید تا نتیجه عالی و مفیدی از تمرین و استفاده از این کلیپ داشته باشید عزیزان همراه فراموش نکنید برای دریافت درس های آتی کانال انگلیسی مثل خوردن کافیه که کانال رو subscribe بکنید و آیتم notification رو فشار بدید تا درس های آتی به محض انتشار یافتن به دست شما عزیزان برسه و بتونید از اونها منظم و منسجم با تعهد به زمانی که برای تمرینتون ست کردید استفاده بفرمایید از درس ها و رشد خوبی در یادگیریتون داشته باشید بچه ها گفتیم که حتما طبق روش باید با این کلیپ آموزشی و این کلاس آموزشی برخورد کنید و این کلیپ رو به عنوان یک کلاس برای خودتون در نظر بگیرید و طبق این روش که خدمتتون الان عرض میکنیم تمرین کنید روش تمرینتون چیز عجیب غریب و پیچیده ای نیست کافیه که هر جمله رو در قسمت کامنت بنویسید برای اینکه جرأت و جسارت خودتون رو ببرید بالا مشکل بسیاری از زبان آموزا همینه که جرأت بیان یک جمله در فضاهای عمومی رو ندارن شما وقتی که در قسمت کامنت ها شرکت میکنید و عبارت و جمله رو بیان میکنید کم کم دارید اعتماد به نفستون رو میبرید بالا اگر اشتباه کردید اشکالی نداره ما که نمیخوایم از شما امتحان بگیریم شما دارید تمرین میکنید و دارید به خودتون میقبولونید که من جسارت بیان یک جمله رو دارم من جسارت بیان یک عبارت رو دارم و وقتی که این کار رو انجام بدید قطعا در دنیای واقعی هم جسارت و جرأت بیان جملات انگلیسی رو خواهید داشت و موضوع مهم دیگه اینکه همزمان با این کلیپ حتما با صدای رسا ها و جملات رو تکرار بکنید و وقتی که بیانشون کردید از روشون خوندید تکرار کردید صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در بیانتون وجود داره بتونید اونها رو پیدا بکنید و اشتباهات رو رفت بکنید و رفته رفته رشد کنید پیشرفت کنید به اون چیزی که میخواید برسید بسیار خوب بپردازیم به درس ده از سری درس های چهار هزار لغت اساسی مهم ضروری پرتکرار در انگلیسی consider consider در نظر گرفتن consider Consider it done. Consider it done. Consider یعنی در نظر گرفتن و در ابتدای جمله اومده ساختار امریه یعنی در نظر بگیر it یعنی آن و منظورش اون کار است که در موردش داره صحبت میکنه consider it یعنی اون رو در نظر بگیر done حالت سوم فعل دو یعنی انجام شده کنسیدرت دان یعنی انجام شده بدونش اون کاره که به من سپردی رو انجام شده در نظر بگیر خیالت راحت باشه من انجامش میدم کنسیدرت دان انجام شده بدانش آن کار را انجام شده بدان کنسیدرت done Parents should consider children's feelings. Parents should consider children's feelings. Parents یعنی والدین should باید consider در نظر بگیرند children بچه ها آپاستروفی اس برای بیان مالکیت feeling یعنی احساس feelings یعنی احساسات Parents should consider children's feelings. والدین باید احساسات بچه ها را در نظر بگیرند. Parents should consider children's feelings. Parents should consider children's feelings. Appear appear ظاهر شدن به چشم آمدن مشخص شدن appear It appears that Bob is a student. It appears that Bob is a student. It یعنی اون اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه یا کلیت ماجرا appears یعنی ظاهر شد به چشم اومد مشخص شد اس سوم شخص گرفته و برمیگرده به it در اینجا فاعل جملمون it پس it appears یعنی مشخص میشه that که باب is است یک student دانشجو it appears that باب is a student جمله و عبارتمون اینه برای یادگیری خودتون در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید. It appears that Bob is a student. مشخص می شود که باب یک دانشجو است. It appears that Bob is a student. It appears that Bob is a student. They suddenly appeared from nowhere. They suddenly appeared from nowhere. They آنها suddenly suddenly یعنی به طور ناگهانی appeared حالت گذشته فعل appear یعنی ظاهر شدن در زمان گذشته appeared یعنی ظاهر شد یا ظاهر شدن در زمان گذشته from از nowhere where یعنی جا یا جایی که nowhere یعنی ناکجا جایی که نامعلومه they suddenly appeared from nowhere آنها ناگهان از ناکجا یا ناکجا آباد ظاهر شدن یه دفعه سر و کلشون پیدا شد عزیزان اگر واقعا میخواید یاد بگیرید هر جمله و هر عبارت در این درس رو در قسمت کامنت بنویسید برای اینکه اعتماد به نفستون بره بالاتر و حتما با صدای رسا تکرار بکنید و نحوه بیان خودتون رو ضبط بکنید صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا بکنید و اونها رو رفع بکنید که منجر به یادگیری موثر و مفید شما عزیزان بشه جمله و عبارت مونین با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم They suddenly appeared from nowhere آنها ناگهان از ناکجا ظاهر شدند They suddenly appeared from nowhere They suddenly appeared from nowhere Actually Actually در حقیقت در واقع actually. I actually do not know anything. I actually don't know anything. I man actually در حقیقت یا در واقع do not know نمیدانم do به علاوه not فعل کمکی به همراه not به علاوه know دانستن یعنی I don't know من نمیدانم I actually don't know یعنی من واقعا نمیدونم چی رو anything any یعنی هر thing یعنی چیز anything یعنی هر چیز I actually don't know anything. من در واقع چیزی نمیدونم. من هم نمیدونم غیر از اینکه باید تمرین بکنم. روش تمرین چطوره؟ اینکه همین جمله و کل جملات این درس رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. I actually don't know anything. من در واقع چیزی نمیدانم. I actually don't know anything. I actually don't know anything. Tell me what actually happened. Tell me what actually happened. Tell یعنی گفتن و در ابتدای جمله اومده یعنی بگو می به من یا مرا Tell me به من بگو What آنچه یا چه چیزی Actually در واقع یا در حقیقت happened happened گذشته فعل happen یعنی اتفاق افتادن در زمان گذشته what actually happened در واقع چه چیزی اتفاق افتاد tell me به من بگو جمله و عبارت اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم tell me what actually happened به من بگو در واقع چه اتفاقی افتاد tell me what actually happened Tell me what actually happened buy buy خریدن buy We are buying clothes for winter. We are buying clothes for winter. We are buying یعنی ما داریم میخریم buy یعنی خریدن و در اینجا در حالت آینجی اومده یعنی ساختار حال استمراریه یه کاری در زمان حال در حال رخ داده و یک مدت زمانی رو به خودش اختصاص داده We are buying ما داریم میخریم چه چیزی میخرید؟ Clothes Clothes یعنی لباس ها البسه for برای winter زمستان جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت بنویسیم و بگیم که داریم چیکار میکنیم We are buying clothes for winter ما داریم لباس برای زمستان میخریم We are buying clothes for winter We are buying clothes for winter What did you buy? What did you buy? What یعنی چه چیزی یا آنچه did گذشته do و برای بیان زمان گذشته با استفاده از فعل کمکی did buy خریدن What did you buy شما چه چیزی خریدی رفته بودی اون فروشگاه چه چیزی مثلا خریدی جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و تکرار می کنیم What did you buy شما چه خریدید What did you buy What did you buy? Probably Probably شاید احتمالاً Probably We are probably right. We are probably right. We are یعنی ما هستیم right حق یا درست We are right یعنی حق با ماست حالا میخواد با قطعیت نگی که حق با ماست میخواد بگه we are probably right احتمالا حق با ماست و قطعیت نداره جمله و عبارتمون اینه با هم بنویسیم و تکرار کنیم we are probably right احتمالا حق با ما است we are probably right we are probably right You probably think I am crazy. You probably think I'm crazy. You شما probably احتمالا یا شاید think فکر کنید I am crazy یا I'm crazy من دیوانم crazy یعنی دیوانه تلفظ درستش رو دقت بکنید crazy نیست crazy یعنی دیوانه You probably think یعنی شما شاید فکر میکنید I'm crazy من دیوانم You probably think I'm crazy شما شاید احتمالا فکر کنید من دیوانم You probably think I'm crazy You probably think I'm crazy Human Human انسان بشر human The human mind is magnificent. The human mind is magnificent. Human یعنی انسان the آرتیکل THE اشاره میکنه به اون چیز مشخص و در اینجا mind ذهن The human mind ذهن بشر is است magnificent بسیار لغت با کلاسیه magnificent یعنی عالی بی نظیر the human mind is magnificent قطعا همینطور ذهن انسان عظیم و عالیه و چقدر مؤثر و مفید میتونید از ذهنتون در جهت یادگیری و رشد خودتون و افزایش توانمندی هاتون استفاده بکنید تا از رهگذر افزایش توانمندی هاتون دنیاتون تغییر بکنه جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و هرگز فراموش نمی کنیم که The human mind is magnificent ذهن انسان عظیم و عالی است The human mind is magnificent The human mind is magnificent Some parrots can imitate human speech Some parrots can imitate human speech. Some یعنی برخی یا بعضی. Parrot یعنی توتی. Parrots یعنی توتی ها. Some parrots یعنی بعضی توتی ها. Can می توانند imitate. Imitate یعنی تقلید کردن، ادا در آوردن. Human انسان speech. Speech یعنی گفته یا بیان انسان. Some parrots can imitate. بعضی از توتی ها میتونن تقلید کنند، human speech گفته یا بیان انسان رو Some parrots can imitate human speech. بعضی توتی ها می توانند صدای انسان را تقلید کنند. Some parrots can imitate human speech. Some parrots can imitate human speech. Wait. Wait. منتظر شدن صبر کردن wait Can we wait here? Can we wait here? Can we یعنی آیا ما می توانیم We can یعنی ما می توانیم و Can we یعنی آیا ما می توانیم چه کار بکنیم؟ Wait منتظر شدن یا صبر کردن Here اینجا Can we wait here یعنی آیا ما می توانیم اینجا منتظر باشیم قطعا میتونید ولی پیشنهاد ما اینه که در قسمت کامنت ضمن اینکه منتظر هستید همین عبارت ها و جملات رو بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Can we wait here? آیا ما می توانیم اینجا منتظر باشیم؟ Can we wait here? Can we wait here? Do not hurry. I am waiting outside. Don't hurry. I'm waiting outside. Do not یعنی کاری را انجام نده. Hurry یعنی عجله داشتن. Do not hurry یا مخفف شده. Don't hurry یعنی عجله نکن. I am waiting من در حال انتظار هستم ساختار حال استمراری یعنی در حال انتظار هستم کجا outside outside یعنی بیرون inside یعنی داخل outside یعنی بیرون I'm waiting outside من بیرون منتظر میمونم جمله و عبارت اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار میکنیم Don't hurry I'm waiting outside عجله نکن من بیرون منتظر میمانم Don't hurry, I'm waiting outside. Don't hurry, I'm waiting outside. serve serve خدمت خدمت کردن سرو شدن serve That car served me right. That car served me right. That یعنی آن کار خودرو یا ماشین served گذشته فعل serve یعنی خدمت کردن یعنی خدمت کرد served می به من یا مرا right به درستی یا به حق That car served me right اون ماشین به درستی به من خدمت کرد و مثلا به من سرویس داد در طول سالیان به من خدمت کرد دمش گرم و دم اون کسایی که خدمت میکنن به بشریت مهندسین، مخترعین و کاشفان که باعث میشن بشر بتونه بهتر و راحتتر زندگی کنه دم همشون گرم و دم شما هم گرم که از رهگذر یادگیری انگلیسی دارید مسیر زندگیتون رو عوض میکنید جمله و عبارت منینه با هم نویسیم در قسمت کامنت و با صدای رسا تکرار میکنیم That car served me right آن ماشین به درستی به من خدمت کرد That car served me right. That car served me right. What time will dinner be served? What time will dinner be served? What time یعنی چه ساعتی یا چه زمانی will برای بیان زمان آینده dinner شام بی شدن یا بودن served served یعنی سرو شدن یا خدمت رسانی کردن dinner will be served یعنی شام سرو خواهد شد what time will dinner be served شام چه ساعتی سرو خواهد بود یا شام چه ساعتی سرو خواهد شد what time will dinner be served what time will dinner be served مارکت مارکت بازار داد و ستد در معرض فروش قرار دادن مارکت What time does the market open? What time does the market open? What time یعنی چه ساعتی یا چه زمانی داز فعل کمکی برای سوالی کردن در اینجا اومده و مشخصه که به سوم شخص داره اشاره میکنه The market اون بازاره یا اون فروشگاهه یا کلا بازار سهام مثلا داز پس به این دلیل استفاده شده که فایلمون the market open یعنی باز شدن What time does the market open? بازار ساعت چند باز می شود؟ What time does the market open? What time does the market open? Are you sure there is a market for this product? Are you sure there's a market for this product? Are you sure یعنی آیا شما مطمئنی there is وجود دارد a market یک بازار for برای this این product product یعنی محصول are you sure آیا شما مطمئنید there is a market for this product برای این محصول بازاری وجود داره بله ما مطمئنیم که برای کسی که انگلیسی بلده بازار همیشه وجود داره و بازارش گرمه و خواهان زیاد داره ای کاش شما هم در تمرینات شرکت بکنید یک بار برای همیشه لغت ها و جملاتی که در این درس خدمت شما تقدیم میشه رو یاد بگیرید و به ذهن بسپارید جمله و عبارت اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با هم تکرار می کنیم Are you sure there is a market for this product؟ آیا شما مطمئنید برای این محصول بازاری وجود دارد؟ Are you sure there's a market for this product? Are you sure there's a market for this product? Die Die More than Die Our neighbor died when I was five. Our neighbor died when I was five. Our یعنی مال ما. Neighbor یعنی همسایه. Our neighbor یعنی همسایه ما. Died. Died گذشته فعل die یعنی مردن در زمان گذشته. When وقتی I was من بودم. Five پنج ساله When I was five یعنی وقتی که من پنج سالم بود Our neighbor died همسایمون مرد یا فوت کرد Our neighbor died when I was five. وقتی پنج سالم بود همسایمان مرد. Our neighbor died when I was five. Our neighbor died when I was five. I am dying to be with you. I'm dying to be with you. I'm dying یعنی من دارم میمیرم دور از جون شما to که بی باشم with همراه با یا با you تو I'm dying to be with you من دارم میمیرم که با تو باشم از این حرفها ها زیاد میزنن نه البته این یه اصطلاح طبیعتا یعنی من خیلی مشتاقم که با تو باشم ولی خب به هر حال I'm dying to be with you من دارم میمیرم که با تو باشم I'm dying to be with you.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 Did you go to that college? Did you go to that college? Did you go یعنی آیا شما رفتید در زمان گذشته to به that college آن کالج مثلا اون کالجی که در موردش داشتیم صحبت می کردیم Did you go to that college آیا شما به آن کالج رفتید Did you go to that college Did you go to that college Interest interest علاقه علاقمند کردن interest My interests are philosophy and chess. My interests are philosophy and chess. My interest یعنی علاقه مندی های من و همونطور که گفتیم interest یعنی علاقه are هستند philosophy یعنی فلسفه and chess و شطرنج My interests are philosophy and chess علاقمندی های من فلسفه و شطرنج هستند. My interests are philosophy and chess. My interests are philosophy and chess. I have an interest in science. I have an interest in science. I have یعنی من دارم an interest یک علاقه in science در علم science یعنی علم I have an interest in این ساختار رو میتونید برای چیزهای دیگر هم استفاده بکنید طبیعتا I have an interest in science من علاقه ای به علم دارم I have an interest in science I have an interest in science death death مرگ death most people are afraid of death most people are afraid of death most یعنی اکثر یا بیشتر people افراد most people یعنی بیشتر افراد are afraid می ترسند afraid یعنی حراسیده are afraid یعنی حراس دارند از چی of death death یعنی مرگ از مرگ می ترسند بسیاری از آدم ها most people are afraid of death بیشتر مردم از مرگ می حراسند most people are afraid of death most people are afraid of death nobody can escape from death. Nobody can escape from death. Nobody یعنی هیچ کس. Can میتواند. Escape یعنی فرار کردن یا گریز کردن. From از death. مرگ. Nobody can escape from death. هیچ کس نمیتواند از مرگ فرار کند. Nobody can escape from death. Nobody can escape from death. course course دوره درس course I took a course in graphic design. I took a course in graphic design I took یعنی من برداشتم یا گذروندم در اینجا a course یک دوره یا یک درس in در graphic یعنی گرافیک design طراحی graphic design یعنی طراحی گرافیکی I took a course من یک درس برداشتم in graphic design در طراحی گرافیکی I took a course in graphic design من یک درس یا دوره در طراحی گرافیکی برداشتم یا گذراندم. I took a course in graphic design. I took a course in graphic design. Do you have a course for beginners? Do you have a course for beginners? Do you have یعنی آیا شما دارید a course یک دوره یا یک درس for برای beginners beginners یعنی مبتدی ها Do you have a course for beginners? آیا دوره ای برای مبتدی ها دارید؟ Do you have a course for beginners? Do you have a course for beginners? Someone Someone کسی فردی فردی نامشخص Someone There is someone outside the house. There's someone outside the house. There is یعنی وجود داره اونجا someone فردی فردی نامشخص outside بیرون the house از خانه outside the house یعنی بیرون اون خونه مشخص there's someone فردی وجود داره outside the house بیرون خانه there's someone outside the house فردی بیرون از خانه است there's someone outside the house there's someone outside the house You have to ask someone else. You have to ask someone else. You have to یعنی شما باید یه کاری رو انجام بدید. Ask پرسیدن someone فردی else دیگر یا غیر someone else یعنی فرد دیگری فردی غیر از مثلا منی که داری از من میپرسی you have to ask شما باید بپرسید someone else از فرد دیگری you have to ask someone else شما باید از فرد دیگری بپرسید you have to ask someone else you have to ask someone else experience experience تجربه تجربه کردن experience You need some experience to work here. You need some experience to work here. You need شما لازم دارید some experience. some یعنی برخی یا بعضی یا مقداری experience تجربه some experience یعنی کمی تجربه یا مقداری تجربه to work که کار کنید here اینجا قطعا برای انجام هر کاری نیاز به تجربه است و بدون شک بدون تجربه راه به جایی نخواهیم برد جمله و عبارت مونین با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم تا خوب یاد بگیریم You need some experience to work here شما برای کار کردن در اینجا کمی تجربه نیاز دارید You need some experience to work here You need some experience to work here. Do you have any experience of working with kids? Do you have any experience of working with kids? Do you have یعنی آیا شما دارید any experience هیچ تجربه یا هر تجربه of working از کار کردن with با kids بچه ها Do you have any experience آیا هیچ تجربه ای دارید of working with kids در مورد کار کردن با بچه ها Do you have any experience of working with kids آیا شما تجربه ای از کار کردن با بچه ها دارید Do you have any experience of working with kids Do you have any experience of working with kids? Behind Behind پشت سر پشت Behind Please stay behind me. Please stay behind me. Please لطفا stay ماندن behind پشت یا پشت سر me مرا behind me یعنی پشت سر من Please stay لطفا بمانید behind me پشت سر من جمله و عبارتمون اینه چقدر کاربردیان و چقدر مفید و موثر میتونید از این جمله ها و عبارت ها استفاده کنید همینجا یادشون بگیرید در قسمت کامنت با هم می نویسیم و تکرار میکنیم Please stay behind me. لطفاً پشت سر من بمان یا بایست. Please stay behind me. Please stay behind me. What is behind the door? What's behind the door? What is یعنی چیست behind پشت سر یا پشت the door اون در اون در مشخص What's behind the door پشت در چیست What's behind the door What's behind the door reach reach رسیدن به دست یافتن reach You cannot reach me easily. You can't reach me easily. You can't یعنی تو نمیتوانی reach رسیدن یا دست یافتن می به من easily easy یعنی آسان easily یعنی به آسانی You can't reach شما نمیتوانید دست پیدا کنید یا برسید می به من easily به آسانی You can't reach me easily. تو نمیتوانی به آسانی به من برسی. You can't reach me easily. You can't reach me easily. The ladder won't reach the roof. The ladder won't reach the roof. ladder یعنی نردبان the ladder یعنی اون نردبان مشخص will not که مخففش میشه won't یعنی نخواهد یک کاری رو انجام بده کدوم کار reach رسیدن won't reach یعنی نخواهد رسید the the اون چیز مشخص roof سقف یا سقف دیوار the ladder اون نردبونه won't reach نخواهد رسید the roof به سقف The ladder won't reach the roof. نردبان به سقف دیوار نخواهد رسید. The ladder won't reach the roof. The ladder won't reach the roof. Local Local محلی Local You will need a local guide in this trip. You will need a local guide in this trip. You will need یعنی شما نیاز خواهید داشت ساختار آینده ساده a یک local guide guide یعنی راهنما local یعنی محلی in در this این trip سفر جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم با هدف اینکه خوب یاد بگیریم و بهش مسلط بشیم. You will need a local guide in this trip. شما در این سفر به یک راهنمای محلی نیاز خواهید داشت. You will need a local guide in this trip. You will need a local guide in this trip. All children go to the local schools. All children go to the local schools. All یعنی همه children بچه ها go میروند to به the local schools local محلی schools مدرسه ها local schools یعنی مدرسه های محلی all children go to the local schools همه بچه ها به مدارس محلی می روند. All children go to the local schools. All children go to the local schools. kill kill کشتن از بین بردن kill Lack of honesty can kill a marriage. Lack of honesty can kill a marriage. Lack یعنی فقدان یا فاقد بودن چیزی. Of AS honesty. Honest یعنی صادق و honesty یعنی صداقت. Can میتواند kill از بین ببرد یا بکشد a marriage. marriage یعنی ازدواج یا زندگی مشترک. Lack of honesty can kill a marriage. فقدان صداقت می تواند ازدواج را بکشد یا از بین ببرد. Lack of honesty can kill a marriage. Lack of honesty can kill a marriage. It would not kill you to apologize. It wouldn't kill you to apologize. It یعنی اون چیزه اون ماجراه wouldn't kill یعنی نخواهد کشت یا نمیکشه kill یعنی کشتن you تو را to که یه کاری رو انجام بدی apologize یعنی عذر خواهی کردن It wouldn't kill you too یعنی تو رو نمیکشه که فلان رو مثلا انجام بدید ساختار خیلی پرکاربردیه خیلی جاها میتونید استفاده بکنید مثلا من میخوام بگم نمیکشتت که اگر تمرین کنی It wouldn't kill you to practice نمیکشتت که تمرین کنی It wouldn't kill you to practice قطعا تمرین کردن هیچ کس رو نکشته It wouldn't kill you to apologize عذرخواهی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 ریمین. ماندن باقی ماندن remain Please remain seated. Please remain seated. Please لطفا remain باقی ماندن یا ماندن سیت یعنی صندلی و seated یعنی در حالت نشسته Please remain seated. لطفا نشسته بمانید. لطفا روی صندلیتان بمانید. Please remain seated.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 perhaps perhaps شاید احتمالاً perhaps perhaps you can help me perhaps you can help me perhaps یعنی شاید یا احتمالاً you can شما بتوانی help کمک کنی می مرا perhaps you can help me احتمالاً شما بتوانید به من کمک کنید.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 و خودتون رو نشون بدید پس برای این منظور هر جمله و هر عبارت رو اگر تا الان ننوشتید در قسمت کامنت و تکرار نکردید اگر واقعا میخواید یاد بگیرید و اعتماد به نفستون بره بالا این کار را انجام بدید در قسمت کامنت عبارت ها و جملات رو بنویسید و البته در دفترچه یادداشتتون برای اینکه تمرین دوباره و index گذاری دوباره در ذهنتون اتفاق بیفته و با صدای رسات تکرار کنید حتما و صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ و این درس مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا بکنید و اونها رو رفع بکنید و همونطور که گفتیم طبق همین روشی که اکنون دارید مشاهده میکنید بی نهایت گذاریم از همراهی شما اینکه انگلیسی مثل آب خوردن رو دنبال میکنید با ما تمرین میکنید و اجازه میدید که ما کمک کنیم به شما رشد کنید و پیشرفت کنید و دنیاتون رو عوض بکنید از شما سپاسگزاریم و از خداوند سپاسگزاریم که این فرصت رو در اختیار ما قرار داده و بی نهایت باز هم سپاسگزاریم که ما رو به دیگران هم معرفی میکنید آرزوی ما برای شما و خانواده گرامی و محترمتون چیزی نیست غیر از تندرستی، صلح و آرامش، خوشی و خورسندی در هر کجای دنیا که هستید